Hola amigos, bienvenidos. Estas son mis vacaciones. Em, eh, eh, bueno, aquí, aquí, vamos a empezar a, a, ver esta hermosa playa, esta hermosa vista. Eh, marcha, suerte, déjame hablar. Como decía, em, creo que esto será tan bastante divertido de que podemos tener tanta diversión y que Aquí podemos también mostrar que estamos jugando con esa pelota. Eh, ¿A dónde se fue? Um, superhéroe, déjame, déjame, déjame, déjame, Jala. Ah, muy bien. lo que estaba diciendo es hora de jugar con el balde. Eh, pausa el video. Em, bien. <laughs> bien.

Están bastante divertidos Bastante. Hmm. Es hora de hacer el castillo. El aire rápido. Oye, superhéroe. ¿Quieres hacer algo? Ah, por supuesto. ¿Qué tal? <laughs> Pasa, pasa. Oye, yo, pasa. Tú tienes esto. No, no, no, no, no. Pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá. Fuera. <laughs> Estas vacaciones en Pucón será lo más divertido. Oh, Cayó arena. macho superhéroe, no uses esos lentes. Ahora quieres descansar, ¿eh? Oh, se te caen. Mm, lo siento. Oh, eso es tan divertido. Ah. Ah, esto es demasiado. ¿Dónde estamos? Pasamos. Oye, Pache superhéroe, ¿me puedes ayudar un poco? Pasa. Yo lo voy a hacer muy rápido. Lo voy extra rápido. Bueno, superhéroe, vas a tirar arena. <laughs> Yo la haré más mejor. Oh, la la la. lentes no me sirven de nada. Macho superhéroe, pásame la pala. Tú te demoras tanto. Fuera. ¿Mm? Oh, wow, una pelota. La la la. Me la llevaré para otra parte. Oye, macho superhéroe, paso para acá. No, me, no soy un ladrón, por si acaso quiero ir a bañar. Vamos a bañarnos. Ya, ya, ya, ya, ya. Ya. Eso es demasiado. No, no, no lo tires, no lo tires. Vamos. Es hora, es hora, vamos. ¿Me, ayudas un poco? Seguramente. Ya está bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No, en verdad. Perfecto. Bien. El perfecto día para bañarse. Bien. Oh. No le tengas miedo al agua. Disfrútalo. Disfrútala. Disfrútala esta agua está muy fría. Vayámonos. ¡Espera! No puede ir tan lejos. Vamos, no te Bañarse es tan divertido. No tengas miedo. Gosh. ¡La, La la la Bien. Yo respiro. la, la! Ah, oye, machacumbero, ¿olvídate la, la pelota? ¿La pelota? No. Mm. ja! ja ¡Oh, you! Eh, no va a quedar bien ni... ¡Ay, ¡Hala, perfecto, quería. Uh, uh. Perfecto. Ya me quiero salir. ¿Mm? A Vamos. ¿Quieres bañarnos? ¿Qué más Oye, no te vayas. Dije que no te vayas. Uh, perfección. Está caliente el agua. Bien, salgamos el agua.